ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ለየት ያለና ስፖንጅ የሆነ በእንፋሎት የበሰለ ምርጥ የዳቦ አሰራር ይዤላችሁ ያለው አብራችሁኝ ቆዩ። በማቦካበት እቃ ውስጥ 350 ሚሊ ሊትር ለብ ያለ ውሃ አስገባለሁ። ውሃ ውስጥ አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ እርሾ እና አራት የሾርባ ማንኪያ ዘይት አስገባና በማንኪያ እያማሰልኩ ጨውንና ስኳሩን አሟሟቸዋለሁ። እርሾ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ሸፍኜ ለአምስት ደቂቃ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጠዋለሁ። እርሾ ኩፍ ብሏል። አራት ከግማሽ ኩባያ ዳቦ ዱቄት አስገባና አኩቼውን መለሳለሁ። ሊጡን ሽት አድርጌ አኩቸዋለሁ። ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ለአንድ ሰዓት ወይም በደንብ ኩፍ እስኪል ድረስ ሸፍኜ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጠዋለሁ። የዳቦ ሊጥ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ለዳቦ መሀል ላይ የማደርገውን የቀረፋ ውህድ አዘጋጃለሁ። ለቀረፋው ውህድ ሩብ ኩባያ ቅቤ አዘጋጅቻለሁ። በማይክሮዌቭ ለ30 ሰከንድ አቀልጠዋለሁ። የቀለጠው ቅቤ ውስጥ አራት የሻይ ማንኪያ የቀረፋ ዱቄትና ሁለት የሾርባ ማንኪያ ስኳር አስገባና አዋህጃ አዘጋጃቸዋለሁ። የማበስልበት የኬክ መጋገሪያ እቃ ነው። ከስር ክፍተት ስላለው ውሃ እንዳይገባብኝ ዙሪያውን በፎይል ሸፍኜና ዳቦ ከእቃው ጋር እንዳይጣበቅ ዘይት ቀብቻ አዘጋጀዋለሁ። ዳቦ መሀል ላይ የማደርገው እነዚህን ሁለቱን ነው። እያዘጋጀሁትን የቀረፋ ውህድና ግማሽ ኩባያ ዘቢብ ከላይ እነሰንስበታለሁ። ሊጡ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል። በማስተካከልበት ጠረጴዛው ላይ አማታን ጥፍ ያዘጋጀቻለሁ። እሱ ሊያደርግና እንዳምጫ አዘጋጀዋለሁ። ሊጡን ልክ እንደዚህ ዳምጠን ካስተካከል ነው በኋላ ያዘጋጀነውን የቀረፋ ውህድ ሙሉ ለሙሉ እንቀባዋለን። ከላይ ግማሽ ኩባያ ዘቢብ አደርጋለሁ። ስኳሩ በጣም ይበዛል ካላችሁ ዘቢቡን አለማስገባትም ይቻላል። ሊጡን ከጫፍ ጀምሬ ጥቅልል አደርገዋለሁ። ሊጡን እንደዚህ ከጠቀለልኩት በኋላ ሊጡ እንዳይፈታ ቆንጠጥ ቆንጠጥ እያደረግኩ አያይዛቸዋለሁ። ሊጡን ወደምጋግርበት እቃ ላይ አደርገዋለሁ። ሊጡን ሳስቀምጥ ከመሃል ጀምሬ እንደ መጠቅለል ጥቅልል እንደማድረግ ነገር እያደረግኩ ከመሃል ጀምሬ የምጋግርበት እቃ ላይ አደርገዋለሁ። ዳቦውን ከማብሰላችን በፊት ሊጡ ትንሽ ኮፍ እስኪልልን ድረስ ከ20 እስከ 30 ደቂቃ ሰተን አሁንም ሞቅ ያለ ቦታ ላይ ሸፍነን እናስቀምጠዋለን። በድስት ውስጥ ስምንት ኩባያ ውሃ ጥጄ ሊፈላ ደርሷል። የዳቦ ሊጥ አስገባና እሳቱን መካከለኛ ላይ አድርጌ ለአንድ ሰዓት አብስየው እመለሳለሁ። ሊጡን እንደምታዩት ኩፍ ብሏል። ለ20 ደቂቃ ሸፍኝ አስቀምጬው ነበር። ዳቦ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ዳቦን እንደምታዩት ስፖንጅ የሆነን የሆነው ሲቆረስም ውስጡ ልዩ ነው። ሽታው ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት። እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ።